Привет, друзья! Сегодня вы услышите одну из моих новых песен на стихи великого русского поэта Сергея Есенина. Многие из вас уже знают, что Сергей Есенин – это мой любимый поэт, и это ведь, в общем-то, не случайно. Внешний образ Есенина – это само спокойствие, доброта, благородство. Но так ли это было на самом деле? Даже из его стихов – Понятно, что душа его была мятежной. Он не уживался с многими людьми, к женщинам тоже относился, мягко говоря, не так уж благородно и ласково, и даже их избивал, особенно если был в подпитии. А выпивал Сергей Александрович, прямо скажем, э, частенько. И я сам, опустясь головою, заливаю глаза вином, это как раз из его стихотворения, которое стало основой моей песни, и сейчас вы ее услышите. Да, конечно, жаль поэта, по-настоящему жаль. Жаль, потому что он глубоко переживал те потрясения, которые захлестнули Россию в начале XX века. Это и Первая мировая война, и Октябрьский переворот 1917 года, и времена НЭПа – а знаете, <laughs> мне посчастливилось стоять на сцене, с которой Сергей Есенин читал свои стихи. Помните, у него в стихотворении «Москва кабацкая» «Я читаю стихи проституткам и с бандюгами жарю спирт». Так вот, я работал в 1980 году с ансамблем в ресторане «Берлин». Это был год проведения Олимпиады в Москве. А этот ресторан – он совсем рядом с магазином «Детский мир» на Лубянке. Совсем такой небольшой на Кузнецком мосту. Так вот, он был открыт, этот ресторан, еще в 1914 году и назывался «Венское кафе «Совой». И сейчас он также называется. Там просто ничего не изменилось. Это уже как бы история – и вот этот самый ресторан, вот это венское кафе «Совой» было излюбленным местом поэта, и сцена там не меняла своего местоположения. Об этом мне рассказал старичок-швейцар, причем его старший товарищ, когда его уже тогда не было, он тоже работал швейцаром, и с его слов а, получается так, что он видел Сергея Александровича частенько именно в этом ресторане. Ну что ж, а теперь давайте послушаем мое новое, никому неизвестное произведение «Песня на стихи Сергея Есенина». Сами стихи названия не имеют, поэтому я назвал песню «Что-то всеми навек утрачено». Это как раз все то, с чем наше общество столкнулось сегодня – Напоминаю, как всегда, смотрите мои новые фильмы по вторникам и пятницам еженедельно. А главное, сразу подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить мои новые фильмы. Я с вами прощаюсь. Пока, ребята, увидимся и смотрим. Что-то всеми навек утрачено. под гармоники желтую грусть Проклинают свои неудачи, вспоминают московскую Русь И я сам, опустясь головою, заливаю глаза вином Чтоб не видеть в лицо роковое, чтоб подумать хоть миг об ином Что безумных, непокорная в громких речах. Жалко им тех дурашливых юных, что губили жизнь горяча. Нет, таких не подмять, не рассеять, безжалостность и гнилью дана. Ты Россия моя, Россия, азиатская сторона. Что Shoot.